με τηλέφωνο με αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Ξεκινάτε ωραία, ξεκινάω κι εγώ. 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10 και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 9 και 20 και 1 και 2 και 3 και 4 και 5 7 και 8 και 9 και 30 και συνεχίζουμε 32-32. Αυτό είναι το σενάριο εξηγώ. Έφτασα στον τόπο του συμβάντο. Έλεξα για την ασφάλειά μου, να μην έχει ηλεκτροφόρα καλώδια, οτιδήποτε κάτι το οποίο θα βλάψει και εμένα. Θυσίασα, όπω βλέπετε και το πίνακα, έλεξα για την αντίδρασή του, το χτύπησα, μπορεί να κοιμότανε, μπορεί οτιδήποτε, μπορεί να ήταν μεθυσμένο. Δεν μου έδωσε ανταπόκριση. Σήκωσα το χέρι μου για βοήθεια. Μπορεί να είναι βράδυ, να είμαι μόνο, να έρθει κάποιο να με βοηθήσει. Στην περίπτωση που δεν το κάνω αυτό, θα κάνω κάρπα ώρε ατελείωτε, όσο αντέξω. Φώναξε σε βοήθεια. Απελευθέρω το εργό του. Να δω αν όντω αναπνέει ή όχι. Διαπίστωσα ότι δεν αναπνέει. Πήρα τηλέφωνο το 166. Είπα που είμαι, ποιο είμαι, ότι έχω ένα ασθενή. Δήλωσα το τηλέφωνό μου. Του είπα ότι ξέρω από κάρπα. Δεν έκλεισα το τηλέφωνο μου πρωτό από αυτού. Είναι σημαντικό αυτό να ξέρετε, δεν θα κλείνετε ποτέ το τηλέφωνο πρωτό από το ΕΚΑΒ. και ξεκίνησα 30 θωρακικές συμπιέσεις με δύο εμφυσίσεις. 30 θωρακικές, δύο εμφυσίσεις. Πάντα το χέρι μου είναι ακριβώς στο μέσο του, έχουμε πλάγια, κρατάω τη γωνία και κάνω 30 συμπιέσεις. Περίπου 4-5 εκατοστά σε έναν ενήλικα, 2 με 3 σε ένα μικρότερο παιδάκι, συνήθω το 1 τρίτο από ότι είναι ο διάμετρος από το από το στήθο. Ε, έδωσα δύο εμφυσίσει κανονικές, σαν αυτέ που παίρνω εγώ, και έκανα συνέχεια 32-32. Συνεχίζω αυτό το πράγμα μέχρι να εξαντληθώ ή μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Αν τον αφήσω τον ασθενή, μετά τα 4 λεπτά έχουμε μία αναστρέψιμε βλάβε στον εγκέφαλο και μετά τα 10 έχει επίρθει θάνατος. Αυτά από εμένα. Ερωτήσει. Γενικά, αυτά Βαγγέλης, από ό,τι στους ενήλικες για πολλού λόγου. Τα παιδιά, σε αντίθεση με του ενήλικε, αναπτύσσονται και ψηλώνουν, γεγονό που βοηθάει στην βελτίωση τη σχέση βάρο προς ύψος. Τα παιδιά, ε, πιθανότητε αλλαγή λανθασμένων συμπεριφορών σε θέματα διατροφή και σωματική δραστηριότητα είναι αυξημένε σε σχέση με του ενήλικε, δεδομένου ότι οι συμπεριφορέ υγεία διαμορφώνονται σε μικρέ ηλικίε. Και τέλο, τα παιδιά έχουν περισσότερε ευκαιρίε για σωματική δραστηριότητα σε σύγκριση με του περισσότερου ενήλικε. Μία πρόταση για την αντιμετώπιση τη παιδική παχυσαρκία είναι η οθέτηση τη μεσογειακή διατροφή. Η μεσογειακή διατροφή ανακηρύχθηκε το 2013 από την UNESCO ω άλλη πολιτιστική κληρονομιά μεσογειακών κρατών όπω η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Κύπρο. Αυτή η κληρονομιά των προγόνων μα έχει τραβήξει εδώ και πολλά χρόνια το ενδιαφέρον των επιστημόνων καθώ φαίνεται να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για καρδιακέ παθήσει και διαφόρου τύπου καρκίνου. Η μεσογειακή διατροφή, όπω αναπαρίσταται στην πυραμίδα τη μεσογειακή διατροφή, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα. Αυξημένη κατανάλωση ελαιολάδου, λαχανικών, φρούτων και ανεπεξέργαστων σιτηρών και δημητριακών, οσπρίων, μέτρια κατανάλωση γάλακτο και γαλακτοκομικών προϊόντων, και, ε, και ψαριών και περιορισμένη κατανάλωση κρέατος και των παραγόγων του. Η παραπάνω πυραμίδα δείχνει τη σχετική συχνότητα κατανάλωση των ομάδων τροφίμων. Ποιο είναι το μυστικό για μια σωστή διατροφή, η ποικιλία. Η ύπαρξη ποικιλία στη διατροφή ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να υπάρχει σημαντική έλλειψη κάποιου θρεπτικού συστατικού. Για να πάρουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμό μα, πρέπει να τρώμε προϊόντα από όλε τι ομάδε των τροφίμων. Ε, θα δούμε πληροφορίε ε, αναλυτικά για κάθε ομάδα. Θα ξεκινήσουμε με τα λαχανικά, που τα παιδιά ηλικίας 8 με 13 ετών θα πρέπει να παίρνουν 2 με 3 μέρε την ημέρα.